Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi dengan Kijin Kijin Nompong Sekarang kita mau main Town Defense Simulator Beta di, YouTube. Yo, yo, yo, yo Sekarang kita mau masuk ke gamenya Jangan lupa sebelum nonton video ini Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian biarin banyak yang nonton Nah, kita udah ada di roomnya nih guys. Kenapa ngelag kayak gini? Saya skip loadingnya, jadinya tunggu. Nah, udahlah kita langsung PM aja guys. Mamang, Dimana mana Mamang? Mamang saya mau di sini Mamang. Yes, kita di sini guys. Dulu-lulu. Si teman punya Scott sama sniper dong. Bayar Let's break down, break down. Wih, kita telepon. How? break down, break down. Break down, break down. Ayo guys, kira-kira kita bakal menang ya guys. Menang gak guys? Doain aja. Nyampe web 40. Saya pernah nyoba sampai web 40. Oh. Kalau nggak salah, move, Hoof apalagi ini nih level 0 gak ada kerjaan bantuin malah diem aja sniper udah bisa diakui yes iya, sniper udah bisa diakui lu sniper kita tuh itu Jadi itu cepat tapi lemah. Ya, benar. Cepat tapi lemah. Tahu maksudnya apa? Ya. Ya. Ini lagi nih tolong sekolah. Jangan tolong. Sama farming XP. keep going. So I need, yeah. Oh ini kuat ya. Itu tuh guys. Ayo guys cari duit. Gak punya uang. Kita eh, nyari duit lagi. Dia armor zombie. Kebab kerja yang bagus. Oke, Bob, saya sudah bayar mahal-mahal dengan kalian semua aja kerja yang bener dong jangan males-malesan yes hmm. Bo langsung kalau bully sih hmm, ini gak ada kerjaan walaupun towernya bagus tapi gak ada kerjaan ini boom boom public.com Yeay kita bakalan banyakin si Bob Bob kamu harus kerja yang benar ya kerja yang benar Bob Bandel, bandel. bos bisa jasa anjay Oh, cuman yang pakai kacamata. Artinya dia artinya dia buta kalau nggak pakai aja saya sudah paham mahal-mahal 100 juta 500 perak uang macam apa ini mana Yay! Oke, okay, semoga sampai 40 kalau nggak salah ada. Hmm, oh, siap 50 mantap. Sewa lagi lah snipernya di sini. Berarti sini aja. Bu ekstrim biasa ya. Ekstrim biasa, ya skotnya. Yes, wow. kita punya dulu ya bro si Bob upgrade nyaman slow sama bosat arma bos Nah. Dia new enemy gak takut cukup Enemy yang menang. Enemy yang baru gak takut cuy. Kita taruh-taruh aja. Ya bisa. Nah. Pokoknya kita harus menguasai dunia. Upgrade mungkin. oke mantap ya udah dulu jadi sudah pakai face ada yang mau diapa Ya, w miarę. Ya, pakai fast. Was slow was. Be strong. Slow was anjay, kita upgrade. Yeah! Hidden boss itu sekali lagi teman diselobusin lah keras keras jadi ya kita langsung, sama nice nice selobus ini lambat lambat tapi kuat ini upgrade ke si junior junior gitu 20 unit lagi wah meninggal ya boom ya mati uh, usah kita sia-sia usah kita sia-sia ah kita sia-sia tidak Eh, oke okay guys, tadi kita kalah guys. Sekarang kita mau penutupan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar jidam. dan semangat lagi buat video yang, sel yang selanjutnya. Jangan lupa jangan ketinggalan video yang selanjutnya yang bakal seru-seru lebih dari seru. Oke okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan. Salam. Dadah. Bye. Oh.